今天呢，我要把光明势力和黑暗势力之间的恩恩怨怨分享给大家，这样呢，大家就能了解更多的真相，从而呢，去找到问题的解决方法。为了让大家彻底的了解地球问题的来龙去脉，我们呢，要先去回顾银河系的历史。这一切呢，都要从黑暗势力崛起的时候。 开始讲起，那个时候呢，黑暗势力选择了猎户座的深秀期作为他们的大本营。深秀期呢，同时也是黑暗势力银河帝国的首都。黑暗势力很快就发现，俘虏人质是对抗光明势力最有效的手段，因为光明势力呢，会担心自己的同胞有没有受到伤害。 不过呢，庆幸的是，在那个时候，光明势力还可以介入黑暗势力的暴行，所以呢，被黑暗势力俘虏的光之存友们才幸免于难。不过呢，黑暗势力他们不断翻新俘虏方式的同时，也在持续开发新型的武器科技。这些危险的兵器曾经肆虐了整个银河系。 毁灭了无数颗行星，也摧毁了无数的星际文明。在某个时间点呢，黑暗势力想出了一个非常阴险的俘虏策略。他们跟神圣本源做出了这样一个要求：关于黑暗势力秘密行动的相关资讯，神圣本源都不得提供给扬声大师，还有银河联盟。否则呢，黑暗势力。 会大规模的破坏我们的银河系，也是从那个时候开始呢，光明势力开始对黑暗势力的某些行动变得一无所知。这种信息不对称在所有的维度空间形成了一道宇宙能量裂痕，这个呢，也就是二元对立的起点所在，在第五维度以及以上的空间，黑暗呢？ 显化成了一个无疆的屏幕，遮盖了所有解决宇宙浩劫的情报，还有答案。也是因为发生的这些呢，让部分种族开始相信，困难还有痛苦，就像白天和黑夜交替循环一样，是我们生命体验中不可或缺的一部分。失常的情况呢，让黑暗势力。 可以将深锈期的星球堡垒变成第一个黑暗完全盘踞的隔离区，因为扬声大师们呢也无法获知深锈期星球上的活动情报，他们呢也无法发送光与爱来疗愈这个星球异常的状况，黑暗势力呢也秘密地开发出他们非常致命的毁灭性武器，而这些武器呢。 也有效地阻止了正面外星种族的介入。两万五千年以前，黑暗势力呢选择了地球作为他们第二个行星隔离要塞，而且呢将他们的先进武器运到了地球。也正是因为这些兵器在地球的缘故，银河联盟呢才无法介入纳粹大屠杀、广岛，还有长期的原子弹攻击。 以及斯大林的大清洗行动，还有卢旺达的种族大屠杀，在那个时候呢，银河联盟也不清楚黑暗势力使用了哪些外星武器。银河联盟只知道，如果当时他们选择介入的话，结果呢，就可能演变成非常巨大的灾难。后来呢，时间来到了二十世纪。 银河联盟逐步移除了通往第一次接触的各种障碍。在一九九五年的时候，银河联盟呢已经做好了万全的准备。可是呢，当时的局势让地球上的执政官拉起了红色的警报，因此呢，执政官便决定把所有银河系残存的黑暗势力都调遣到了地球，保护他们的隔离区地盘。 执政官的行动所造成的直接后果呢，就是1996年的刚果入侵。我知道我现在分享的信息呢，可能让很多人感到非常的出乎意料。不过呢，你们最好有一个心理准备，因为以后的信息呢，可能会更加劲爆。